السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لذا သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့တော်ကရှင်မိမပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တဖ်ဆစ်အစီအစဉ်မစခင်မှာဝန်내ကြည်ခဲကြွေခဲပွဲရာသတင်းလေးတစ်ခုကိုဥစွာပထမတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိဒါရူလ်အူလူမ်ဒီယိုဗန်ကျောင်းရဲ့ ရှိုက်ခ်အလ်ဟာဒီသ်ဒီတပါဖြစ်တဲ့အလ်ဟာဂျ်ဟာဇတ်မောလာနာမူဖတီဆာအီဒ်အာမတ်ပါလမ်ပူရီရာဟီမဟူလာဟူရဟမတန်ဝါစီအာဟာဒီသ်ပါမောက်ခဂျုတ်ကြီးဒီယိုဘန်ကျောင်းရဲ့ဟာဒီသ်ပါမောက်ခဂျုတ်ကြီးဟာဒီနေ့မနက်ကပဲအလာမိတ်တော့ခံယူသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာသခင်ကြီးဟာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျာမီအူလ်ကမာလတ်လို့ပြောတဲ့ သခင်ကြီးကအည်ချင်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပညာရှင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ tafsir အရာမှာ hadith အရာမှာ fiqh အရာမှာစတဲ့ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဘာသာရပ်တိုင်းဘာသာရပ်တိုင်းမှာဆရာကြီးအနေနဲ့ကျမ်းတွေအများကြီးပြုစုခဲ့တယ်။ဆရာကြီးပြုစုတဲ့ကျမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော်တော်ပဲအကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့များစွာသော ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးတရားတွေကိုဆောင်ကျင်းပေးတဲ့ကျမ်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆရာသခင်ကြီးပြုစုတဲ့ကျမ်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင် ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အီမမ်မုဟဒ္ဒစ်ရှာဝလီယုလ္လာဒေဟလူရာဟီမာအလ္လာသခင်ကြီးရဲ့ဟွဂျတ်တူလာဟီလ်ဘာလီဂါကျမ်းကိုဖွင့်ဆိုဘာသာပြန်ထားတာရှိပါတယ်ရဟမတူလာဟီလ်ဝါစီအာဆိုပြီးတော့တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကျမ်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟွဂျတ်တူလာဟီလ်ဘာလီဂါဆိုတဲ့ကျမ်းနဲ့ အာလီမ်သာသနာပညာရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကျမ်းတဆူဖြစ်ပါတယ်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဇတ်ရှာဝလီယူလာဒေလူီတခင်ကြီးရဲ့ဖာရစီဘာသာနဲ့ပြုစုထားတဲ့အယ်ဖောဇုလ်ကဘီဆိုတဲ့ကျမ်းကျွန်တော်တို့တဖ်စီရ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပဲအရေးပါတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းကိုလည်းပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်မီဇီကျမ်းကိုဒါရုလုံဒီယိုဘန်မှာနှစ်ရှည်လာများပို့ချခဲ့ရင်းနဲ့တခင်ကြီးဟာတင်မီဇီရဲ့ အကျယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ Tuhfatul Almai ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုလည်းပြုစုခဲ့တယ်။နောက်လက်ရှိဆရာကြီးဟာဒါရုလ်မဒီယိုဘန်မှာ Sheikhul Hadith ဖြစ်တဲ့ Bukhari ကျမ်းကိုနှစ်ရှည်လာများပို့ချနေရင်းနဲ့လည်း Bukhari ရဲ့အကျယ်ပြန်ကျမ်းတွေကိုလည်းရေးသားပြုစုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလွင်တန်အလယ်လက်ကျပြီးတော့အမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတိုင်းမချွင်းမချံဘဲနဲ့အမုန်းခံပြီးတော့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ရဲ့အီမမ်ကြီးလို့ပြောရင်လည်းပြောထိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆရာသခင်ကြီးအလမိန်တော်ခံယူခြင်းပေါ်မှာ မိသားစုနဲ့တကွအီလီအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တပန်းနေနဲ့တကွကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းနည်းပါတယ်အလောရှင်မြတ်ဆရာကြီးကိုအကောင်းဆုံးအစဉ်တန်းမှာအလီယင်းလို့ခေါ်တဲ့အစဉ်တန်းမှာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေနောက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းတာဖို့ကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ mouth ကိုအလောရှင်မြတ်ကလမ်းမြရမ်ဇန်ရဲ့နောက်ဆုံး10ရက်မှာတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့တော့အလောရှင်မြတ်အကောင်းဆုံးဆရာကြီးကိုဆက်ဆံမှာဖြစ်ပါတယ် အလ္လာကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံးကိုလည်းဒီဆရာကြီးရဲ့တင် जा ပူချမှုတွေအကျိုးပြုမှုတွေရဲ့နောက်မှာအကျိုးတွေခံစားခွင့်ချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီပနာမဝန်နေချင်းတဝန်လွာပေးပို့ခြင်းကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲအဓိကဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်ဝဆလမ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေ ကိုကျင့်တရားတွေကိုတင်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့ဆူရတုလ်ကလမ်ရဲ့အစာပိုင်းအာယတ်တော်တွေကိုကိုးကားလိုပါတယ်ဒီအာယတ်တော်တွေကိုဥစွာပထမဖတ်ရတဲ့စေပါမယ်အာဥဒ်ဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရ်ရာဂျီမ် بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဇယ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေဟာဆူရတ်အလ်ကလမ်ရဲ့အာယတ်နံပါတ်1ကနေအာယတ်နံပါတ်9အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာယတ်တော်တွေထဲမှာအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်။နူကလောင်နန်ရဲ့ကဆမ်နောက်ကလောင်နန်ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်တဲ့ရေးသားချက်တွေရဲ့ကဆမ် နဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်ဆလမ်ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာဖီတွေဆွဆွဲနေတယ်လို့ယူတွတ်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုတော့အတွက်အလွန်အင်တန်မပြတ်ဆဲမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအလောရှမြတ်ကစီစဉ်ပေးထားတယ်နောက်ကိုရမြတ်ဆလလောလဟ်ဝဆလမ်ဟာအလွန်အင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဇာရိတတွေတိမ်မွေ့လာတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုတော်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဒီကာဖီတွေကကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတပုတ်လေလွင့်နေပြောနေတယ်ဆွဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ကိုရောလဲသူတို့ရဲ့ဏိကုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြခင် တွေးလိမ့်မယ်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြခင်တွေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘသူကနော်ဒီလောကမှာဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းခံရတဲ့သူလဲဘသူကပြဿနာရဲကိုရောက်တဲ့သူလဲဆိုတာကိုမကြခင်သူတို့သိရပါလိမ့်မယ်တဲ့မြင့်မြတ်တော်မူသောအသင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မြတ်ဟာဘသူကလမ်းလွဲတဲ့သူလဲဘသူက လမ်းမှန်တရားတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သွားသူတွေလဲဆိုတာကိုအတိတော်မူဆုံးအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်။ဒီဆူရာတော်ရဲ့အာယတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမမ်အာလူစီရဟီမဟူလာတခင်ကမိမိရဲ့ تفسير روح المعاني ကျမ်းမှာ အမိန့်ရှိတဲ့ဟာဇတ်အင်အဘတ်ရာဒီယလာဟူတာလာအန်ဟူမာတခင်ကြီးထံကနေပြီးတော့မှစင်ပြန်ချက်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့တင်ပြတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရွတ်တရစေလိုက်တယ်ဆူရာအစ်ကရာဆူရာအလကရဲ့အာယာတော်ကြီးကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ဒီဆူရာတော်ရဲ့အစာပိုင်းအာယာတော်ကြီးကြခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကမက္ကာရွှေမြို့တော်မှာပထမဦးဆုံးကနဦးကြတဲ့အာယာတော်ကြီးထဲမှာဒီအာယာတော်ကြီးဟာပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယာတော်ကြီးထဲမှာအဓိကအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကိုဘွဲ့ချီးမြှင့်ထားတယ် ဘသူမှဘယ်နဗီမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘွဲတစ်ခုကိုအလောရှိမြတ်ကချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘွဲကဘာလဲဆိုတော့ဝအင်နကလအလာခလူကင်အဇီမ်နဗီတမန်တော်ကြီးဆလလောလဝဆလမ်ကအလွန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဇာတိတတွေကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသောနဗီကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဆာဘာရဒီယလောတာလာအန်ဟွမ်အဂျမိုင်ကဒီအာယတ်တော်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ခုတော့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုတယ်တချို့ကကြပြာလင်္ကာတွေနဲ့တီကုံပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်တချို့ကလှပတဲ့ဇကလုံးတွေဇကရက်တွေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Hazrat Ibn Abbas တခင်ကြီးကဒီကြည်ကျယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲဖွင့်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ wa innaka la'ala khuluqin azim ဆိုတာတဲ့ wa innaka la'ala dinin azimin wa huwa al-islam ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အလွန်တန်ကြည်ကျယ်တဲ့လှပတဲ့သာသနာတော်ပေါ်မှာယက်တည်နေတယ်ကိုတော့ တော့အဲ့ဒါကဆိုရင် အစ္စလာမ်သာသနာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိတ်ဆိုထားပါတယ်နောက်ဟာဇတ်အတူယာက ဖွင့်ဆိုတယ်ဝအင်နကလာအလာအဒဘင်အဇီမ်အလွင်တန်လှပတိမ်မွေ့တဲ့ယူတေတမှုတွေကိုကျင့်တရားတွေပေါ်မှာကိုတော်ဟာယက်တည်နေသူ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟာတခင်မကြီးကိုတချို့ဆာဟာဘာကြီးတွေကကိုရောရဲ့ကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လာရောက်မေးမြန်းကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇတ်အိုင်ရှာရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟာတခင်မကြီးအနေနဲ့ဘာပြန်အဖြေပေးခဲ့လဲဆိုတော့အလတ်စတတကရာအူလ်ကုရ်အာန်မင်းကျွန်တော်မြန်ကုရ်အာန်မဖတ်ဘူးလားကျွန်တော်မြန်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ကြည့်ကုရ်အာန်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝအင်နာခလူကူအလ်ကုရ်ကာအလ်ကုရ်အာန်ကုရ်အာန်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာကကျွန်တော်မြန်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောချင်တာက ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုလိုက်နာတဲ့နေရာမှာ လောကမှာရှင်တန်နေတဲ့ပြယုတ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကြီးအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဒီအကြောင်းနေဒီအာယတ်တွေကိုဖွင့်ဆိုနေရင်းနဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကြီးကပြောပြတယ်တရက်ဟာဇတ်ဟဖ်ဆာတခင်မကြီးကလည်းအစားအသောက်တစ်ခုစီစဉ်တယ်ကျမကလည်းကျမရဲ့အိမ်မှာ အစားအသောက်တွေစီစဉ်တယ်ကျမတို့အဇွားကြီးမတော်ဟာရတိမိခင်မွန်တွေအတွက်ရက်ကလေးတွေကိုတော့ကအချိန်လေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုတော်ကအမြဲတမ်းစံမြန်းလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုတော်ကြွားမြန်းတဲ့အချိန်မှာကိုကပဲခေတမတ်လုပ်တယ်တခြားနေရာကနေခေတမတ်တွေလာပို့တာကိုကျမတို့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မကြည်မကြည်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုကိုတော်ကျမအိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာဟာဇတ်ဟဖ်ဆာတခင်မရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာပကံတစ်ချက်ရောက်လာတဲ့စားစရာလေးတွေရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတော်တော်ပဲစိတ်ထိခိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီယူလာတဲ့ကလေးမလေးလက်ထဲကပကံကိုကျမအနေနဲ့ကွဲအောင် လုံးမိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်က အမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေမလုတ်တင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲ zarfan makana zarfik အဲ့တော့ဒီခွဲလိုက်တဲ့ပကံကို ပြန်ပြီးတော့အစားပေးရမယ်ဒီလောက်ပဲကိုတော့ဟာမိန့်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးမမိန့်ပါဘူးတဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအထူးသဖြင့်ဆာဘာရဒီအလ္လာဟ်တလာအန်ဟွမ်အဂျမာအင်းရဲ့မိန့်ဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့တင်ပြကြတယ်ရေးသားကြတယ်ဆောရာအင်တီဆာလ်အလ်ကုရ်အာန်အကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုလက်တွေ့ကြကြအကောင့်တွေဖော်ပြတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုတော့ဟာစဂျီယတန်လဟူဝခလူကန်အဲ့တော့ဒီလို ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်ကိုလက်တွေ့ကြကြတရုတ်ဖော်ပြတာဟာကုရ်အန်ရဲ့ဗီဇတော်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်နဲ့မှာအလောရှမြတ်ကဘာတွေမိန့်ထားသလဲအဲ့ဒီမိန့်တဲ့အရာတွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာပြီးတော့အွမ်မတ်ကိုပြခဲ့တယ်ဘယ်အရာတွေကနေကိုတော့ကိုတားတယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကနေကိုတော့ဟာဆိုရင်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအည်ချင်းနေနဲ့ကိုကိုကိုစင်ရင်ချေတားရမယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကလမ်းညွှန်ထားလဲအဲ့ဒီအည်ချင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစင်ရင်ချေတားပြီးတော့ အွမ်မတ်ကိုပြသခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်မှာရီဝါယတ်လေးတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟာဇတ်အနက်ရာဒီယလာဟူတာလာအန်တခင်ကြီးထံကနေပြီးတော့မှစင့်ပြန်ချက်လာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတဲ့ကိုတော့ကိုဆန်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်ခိဒမတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကငယ်သေးတယ်ခိဒမတ်လုံနည်းတွေကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကကိုတော့ထံမှာအနင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်10နှစ်တိတိခိဒမတ်လုပ်ခွင့်ကျွန်တော်ရတယ် အဲ့ဒီ10နှစ်တာကာလထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပဲမားခဲ့မားခဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်ကို uff လို့တောင်မပြောခဲ့ပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လဲကိုတော်ကမင်းဘာလို့မလုပ်တာလဲလို့အပြစ်တင်ခြင်းမရှိသလိုကိုတော်ကကျွန်တော်အရာတစ်ခုခုကိုကိုတော်မမိတ်မဲနဲ့အမမအယွင်ယွင်လုံးမိသွားတဲ့အခါမှာလဲတဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြောလိမ့်မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဟာဇတ်အနတ်က10နှစ်တာကိုတော်နာမှာနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအချုပ်ကို တခင်ကြီးအနေနဲ့ပြောတယ်ကာနာရဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်အာဟ်ဆနန်နာစီခလူကာကုရ်အာန်ရဲ့လူတွေထဲမှာကိုကျင့်တရားအကောင်းဆုံးသောနဗီတမန်တော်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كروها مالي اللوميو يه ခန္ဓာတိဆောက်မှုဟာလည်းအလွန်အင်တန်လှပတယ်။နော်ကိုရောရဲ့လက်ဖွားတော်ဟာအလွန်အင်တန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ကျွန်တော်ဟာပိုးတယ်ဒီနော်ကိုရောရဲ့လက်ထက်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ဘယ်လိုပိုးတဲ့အစာမျိုးကိုမှကျွန်တော်မကင်ဘူးဘူး။ကိုရောရဲ့ခန္ဓာကနေပြီးတော့တင်းရနံ့နေပြန့်တင်းနေတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ဒီပြန်တင်းတယ်လဲဆိုရင်ねဒီလောက်တန့်ပြန့်မွေးကြိုင်တဲ့ရနံမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်ရီမွေးကနေပြီးတော့မှမရဘူးပါဘူးဆိုလိုချင်တာကလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီး အဖက်ဖက်ကနေပြည့်စုံကုန်လုံတဲ့နဗီတော်မြတ်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဂျတ်ဘာရာအူဘ်နူအာဇစ်ရဒီယလောဟ်တလာအန်ဟူတခင်ကလည်းကိုရော့ကိုအရန်ချစ်မြတ်နိုးတယ်။တော့ဘလောက်ထိချစ်မြတ်နိုးလဲဆိုတော့ဟာဂျတ်ဘာရာတခင်ကြီးကပြောပြတယ်။ကိုရော့မကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကတဲ့အာဟ်ဆနုန်နာစီဝဂျဟန်ယူပါအယကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲအလွန်အမတန်လှပတယ်။ထပ်လောင်းပြီးတော့ဝအာဟ်ဆနုန်နာစီခုလုကာ လူတွေထဲမှာကုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာလဲအလွန်တန်လှပတဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလလာလစ်စလမ်ရဲ့အရင်အမောင်းဟာပြည့်ပြည့်တဲ့အကြောင်းနေနောက်ကုရရဲ့စံကီတာတွေကဘလို့ကြော်ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနေနောက်ကုရမကြီးဆလလာလစ်စလမ်ကဘလို့ခန္တီတရားထားတဲ့အကြောင်းနေနှလုံးရည်နဲ့ဘလို့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အီမာမီတီရမီဇီရာဟီမာဟူလာတခင်ကြီးအနေနဲ့ကျမ်းမိမိရဲ့တီရမီဇီကျမ်းရဲ့ထဲမှာအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကျမ်းတစ်ကျမ်းပူးတွဲပြီးတော့ပြုစုထားတယ် ရှမာအီလိုတေရမီစီဆိုပြီးတော့ဆိုလိုချင်တာကကုရ်အာန်ကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိရှိသမျှဟာဒီစ်တော်တွေဆဟာဘာကြီးတွေစင့်ပြန်သမျှတွေကိုအသေးစိတ်အီမာမ်တေရမီစီကစူးစီးပြီးတော့တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေဒီကျမ်းရဲ့ဘာသာပြန်တွေဒီကျမ်းရဲ့ထိကာဖွင့်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့လည်း ဒီရှမိုင်လီတင်မေစီကိုဘာသာပြန်ထားတာနှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်လူကြီးမင်းများအနေနဲ့လေ့လာပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆာဘာတာဝကကြီးတွေကဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုနဗီကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့ဥကောင်းတော်မှာစံဂီတာအဖြူဘဏ္ဍပင်ရှိတယ်ဆိုတာကအစကိုရောရဲ့ရင်မှာပေါက်ရောက်နေတဲ့အမွေးမြင်လေးတွေဟာဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကနေအစ ခုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ရဲ့ကြောလက်ပြင်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့မုဟရီနူဘူဝတ်ကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာကအစအသေးစိတ်စာဘာကြီးတွေကဖော်ပြထားတယ်။နောက်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ရဲ့အိမ်တွင်းဘဝဟာဘလို့ရှိတယ်။အပြင်မှာသွားရင်ဘလို့ရှိတယ်။ကလေးတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။ဒီတိုင်းပဲလူကြီးတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။ဇနီးတွေတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။သားသမီးတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။ပြီးရင်ဘာသာမတူတဲ့အယူမတူတဲ့သူတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။ရန်သူတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်။စတဲ့ ကိစ္စအဝဝအလုံးစုံကိုဒီထဲမှာရှမာအီလီတေရမီစီကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဒီကျမ်းတွေကိုလည်းလေ့လာသင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေထဲမှာဟာဇတ်အာရှာရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟာတခင်မကြီးရဲ့စင့်ပြန်ချက်လေးတစ်ခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်အာရှာတခင်မကြီးကဘာပြောကြားထားလဲဆိုတော့ခုရမကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကလည်းမိမိရဲ့လက်နဲ့ဘဲအစေခံအိမ်မှာရှိနေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားကူမှရိုက်လိမရှိဘူးတဲ့ခုတော့မှာ ကျင့်ရတော့7ပါးရှိတယ်ဘယ်ကျင့်ရတော့ကိုမှရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနေ့ကိုတော့ရဲ့စီတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေလေ့လာတယ်တချို့ကဘယ်ရှုထောင့်ကလေ့လာလဲဆိုတော့အာဏာချက်ဘာရှိလဲအဲ့ဒီအာဏာချက်တွေထုတ်ဖို့အတွက်စီရက်ကိုလေ့လာနေတဲ့အနောက်တိုင်းကစာရေးဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဒီနေ့အထိကိုတော့ရဲ့မတရားလုပ်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့နှင့်နာအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ နမူနာတစ်ခုမှရှာလို့တို့တွေမတွေ့ပါဘူးကြံတာတွေတို့မဟုတ်တဲ့တပုတ်လေလွင်ပြောဆိုမှုတွေလောက်ကောင်းလောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခူတော့ရဲ့အခုလိုမိအိမ်မှာနေထိုင်စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘသူကမှအမားထုတ်ပြလို့မရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကြီးကအမင်းရှိတယ်ဘသူကမှရိုက်နှက်တာမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ဘယ်အမျိုးသမီးကမှရိုက်တာလည်းမရှိဘူးခူတော့ရဲ့လက်နဲ့ဘသူကမှရိုက်နှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ထပ်ပြီးတော့ခူရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်က အပြစ်တွေကနေရှောင်တဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါရင်မကသေးဘူးကိုတော်ဟာမိမိအတွက်ဘယ်တော့မှဂလေသားခြေလေးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လဲအမိန့်ရှိထားပါတယ်။နောက်ကိုတော်မကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းရဲ့ဟာဒီစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကြားဘူးတဲ့အင်နမာဘူအစ်တုလီအူတမ်မီမာမကာရီမလ်အခလာကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကလောကမှာရှိနေတဲ့ ကိုကျင့်တရားအလှတရားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင် လုပ်ဖို့စေလွတ်ချင်းခံထားရတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကျင့်တရားတွေကိုခရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကမိမိရဲ့ဘဝနဲ့တက်တည်ထူပြီးတော့အွမ်မတ်ကိုပြခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဟာဘယ်လိုရှိရမလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့နှုတ်နဲ့အွမ်မတ်ကိုလမ်းညွှန်ခဲ့တယ်လှပတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေဟာဘယ်လိုရှိသလဲအွမ်မတ်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်အင်နာမင် أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني السرسارون والمتشدقون والمتفهقون قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون စတဲ့ riwayat တွေ Hazrat Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu တခင်ကြီးကစင့်ပြန်တယ်ခုရမကြီး sallallahu alaihi wasallam ကအမိန့်ရှိတယ်ငါရဲ့ထံမှာအခြေရဆုံးပုံကိုယ်တွေ ငါနဲ့တမလွန်မှာအနည်းဆုံးမှာနေရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကဘသူတွေလဲဆိုတော့တဲ့အဟာစင်နိုကွမ်အခလာကာအတင်းတို့ထဲမှာကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့သူတွေဟာငါနဲ့အနည်းဆုံးမှာနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောနဲ့အနည်းဆုံးမှာနေခြင်းနဲ့ကိုရောရဲ့အချစ်ဆုံးပုံကိုယ်တွေထဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့စီရတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်နဗီကြီးရဲ့ယက်တီသွားတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ယက်တီမယ် ကိုတော့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာတွတ်သွင်းဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့အီမာမီရှန်ကီတီရာဟီမဟူလာတခင်ကမိမိရဲ့ကျမ်းမှာကိုတော့ရဲ့ဝိတေတာတွေကိုချင်းတရားတွေကိုအချို့ကိုအာယတ်တော်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့တင်ပြထားတယ်ဆူရာအာရာအာယတ်နံပါတ်199မှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ခိုဒီလ်အဖဝဝအမရဘီလ်အူရ်ဖီဝအာရီဒ်အန်လ်ဂျာဟီလင်အကူရောခွင့်လွတ်ပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုယင်ထဲမှာထားပါ ပြီးပြီဆိုရင် အကောင်းတွေကိုလမ်းညွှန်သူဖြစ်ပါမတိနားမလဲတဲ့သူတွေကိုခွင့်လွတ်ပေးပါမျက်ွယ်ပြုပေးပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဒီအာယတ်တော်ပေါ်မှာအပြည့်အဝခုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကလိုက်နာခဲ့တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကိုရောရဲ့ခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတင်ပြတဲ့အချိန်ကြရင်ထပ်လောင်းပြီးတော့တင်ပြပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအွမ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှုမတ်ကဆူရာတောဘာရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်နှစ်အာယတ်ဖြစ်တဲ့ အာယတ်နံပါတ်128 129မှာအမင်ရှိတယ်လကဒ်ဂျာအကွမ်ရဆူလွန်မင်အန်ဖုစီကွမ်အဇီဇွန်အလိုင်ဟီမာအနစ်တုမ်ဟာရီဆွန်အလိုင်ကွမ်ဘီလ်မုမီနီနာရအူဖ်ရဟီမ်အတင်တို့တန်ကိုရဆူလ်တမန်တော်တစ်ပါးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့တော့ဒီရဆူလ်တမန်တော်ဟာအတင်တို့ရဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတွေကပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဗီကြီးဟာအတင်တို့တွေဒုက္ခတစ်ခုခုခံစားရမှာကိုကိုတော်ဟာမနှစ်သက်ဘူးအတင်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်မခံစားနိုင်တဲ့ကိုတော်ဖြစ်တယ်ဒါရင်မကသေးဘူး အီမန်ရှင်နေအီမန်ပေါ်မှာပုံမူယက်တီလာနိုင်ဖို့အတွက်လဲအလွင်တန်အာတီတဆန္ဒပြင်းပြတော်မူသောကိုတော်ဖြစ်တယ်ရာအူဖွန်တနာကျင်လာတဲ့ရာဟီမွန်ကရုဏာထားတဲ့နဗီကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူရာအာလီအီမရန်အာယတ်နံပါတ်159မှာ အလောရှိမကအမိန့်ရှိထားတယ်ဖဘီမာရဟမတ်မင်အလ္လာဟီလင်တလဟမ်ဝလောကွန်တဖဒန်ဂလီဇ်အလ်ကလ်ဘလန်ဖဒူမင်ဟောလိကဖအဖူအန်ဂမ်ဝစတဂဖီရလဟမ်ဝရှာဝီရဟမ်ဖီလ်အမရ်ဆိုလိုချင်တာကကုရုန်ဟာအယံကိုနူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့နဗီကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနူးညံ့တိမ်မွေးမှုဟာအလတ်ရဲ့ပေးထားတဲ့ရဟမတ်တွေရဲ့အကြောင်းငံနဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အကယ်လို့ကုရောသားနှလုံးသားမာကျော်ခက်ထန်တဲ့ တူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့အနားမှာကိုတော့ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာခါစားဝင်နေတဲ့ဆာဗာတွေအများကြီးအဝေးကိုသွားလိုက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ကိုတော့တို့ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါတို့အတွက် istighfar အလတ်တန်ကနေအမားဝင်ချတောင်းပန်ပေးပါဝရှာဝိရဟွန်ဖီလ်အမရကိုတယောက်တည်းတကူကောင်းဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမလုပ်ပါနဲ့တို့နဲ့တိုင်မင်တာတွေဆွေးနွေးတာတွေလည်းလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဆူရာနဟလ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله يلانغو بيكوري أكاما ألوهم دان بي بي زوني نعم يومي نيني چو تاري تانچو إيلي نيني တရားရည်အမြိုက်ဆေးတွေတိုက်ကြွေးပြီးတော့သူတို့တွေကိုလိုအပ်လာရင်အလှပဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ဇကားလေးတွေဆွေးနွေးမှုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ဖို့အမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တက်ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကတကယ်တော့ ဒီအာယတ်တော်တွေကိုပြန်လည်ပို့ချနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောမှာမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုတော်ကမိဘဝတ္တရားကိုဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲအလောက်ရှိမြကိုတော်တိုင်မိမိရဲ့ဝတ္တရားပြီးတာနဲ့မိဘတွေရဲ့ဝတ္တရားကိုပူတွဲပြီးတော့မိမ့်မာထားတယ်မိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသိရမယ်ဆိုတော့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလည်းအွမ်မတ်ကိုပေးခဲ့တယ်ဝကဒါရဘ်ကအလာတအဘူဒူအီလာအီယာဝဘီလ်ဝါလီဒိုင်နီအီဟ်ဆာနာအဲ့တော့ဆူရာအစ္စရာအာယတ် နံပါတ်24မှာအမိန့်ရှိတယ်အလောရှိမြတ်ကအလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးကိုကောင်းစွာပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံဖို့အတွက်ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီးတော့အသင်ရဲ့ထံမှာလာရောက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအသင်ဟာနော် off လို့လည်းမပြောပါနဲ့သူတို့ကိုငောက်ငန်းတာတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ကို တော်တော်လေးလှပတဲ့ဇကားတွေခြုံမြိန်တဲ့ဇကားတွေပြောပါသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာယူကျိုးစွာနေပါသူတို့အတွက်ဒွါတွေလှုပ်ပေးပါစတဲ့အမိန့်တော်တွေကိုကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကအွမ်မတ်ကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောရဲ့ဒီကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးအာယတ်တော်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အလ္လဒီနာယွန်ဖီကူနာဖစ်ဆရာဝဒ်ဒရာဝလ်ကာဇီမီနလ်ဂိုင်ဒ်ဝလ်အာဖီနာအန်နတ်ဝလ္လာဟူယူဟစ်ဘူလ်မူဟ်ဆီနီန်စတဲ့ ကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်တွေရှိပါသေးတယ်နောက်တက်လဲဒီအီမန်ယူရမယ်အကြောင်းနေနော်ကုရမကြီးဆလ္လာလမ်ရဲ့ဒီကုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာမှာနော်ကုရောဟာဘလို့ရဟမတ်ရဲ့ကွန်ရက်တွေတနာကျင်နာမှုရဲ့ကွန်ရက်တွေကိုဖြန့်ကျက်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအမိန့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ society နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေကအမိန့်ရှိတယ်ကိုကျင့်တရားတွေရဲ့အုတ်မြစ်ဟာတုံးတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေးခုကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ hikmat လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအမျိုးအမြင်ဘယ်အရာမှာဘယ်လောက်ကိုဘယ်အချိန်မှာဘလောက်အတိုင်းအတာနဲ့လောက်ရမလဲဆိုတာကိုသိကျွမ်းတဲ့ဒီပညာရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ ifat လို့ပြောတယ်အိန္ဒြေရှိတဲ့ပုံစံနောက်တတိယအချက်ကတော့ shaja'at လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲစွမ်းတတ္တိရှိတာ နောက်တစ်ချက်ကတော့အဒါလတ်လို့ပြောတယ်တရားမျှတတာအဲ့တော့ကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းရဲ့အဲထဲမှာဒီရည်ချင်းတွေအားလုံးဟာတစုတစည်းတဲ့ပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပညာရှင်တွေက အမိန့်ရှိထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့ဖော်ပြရမယ့်အကြောင်းတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှပတဲ့ဇာရိတတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနားလေသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုရောရဲ့ ဒီကိုကျင့်တရားတွေကိုလေ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမွတ်စလမန်နေမဟုတ်ဘူးမွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့သူတွေကပါခုတော့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေလှပတဲ့ဇာတိတတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဝန်ခံထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အားလုံးအတိဖြစ်တဲ့ Michael H Hart ရဲ့ကြော်စွာတရားသူအနေနဲ့ကဘာမှာတကယ်ကိုကြော်စောခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ထက်တာတဲ့သူဘယ်နေရာမှာမှဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့နံပါတ်1နေရာကို သူဟာမျှမျှတတပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကိုရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဘာသာပြန်နေလဲရှိပါတယ်နှစ်မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမိုဟမ္မဒ်ဟာဆန်ကိုဆရာအောင်တန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ကလည်းတော်တော်ပဲဒီကြော်စွာတရားရဲ့ကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဇတ်အူမာရာဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရေးသားထားတာဘာသာပြန်ဆိုထားတာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးလို့အများသိကြတဲ့ မဟာရမဂန္ဒီကလည်းကိုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကိုချင်းတရားတွေကိုကိုရောဟာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြထားတာတွေတွေ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာဆိုရင်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှန်ကာအချာရီယာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရှန်ကာအချာရီယာတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ဟောပြောမှုတွေမှာခုရမကြီးဆလလောလစလမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုခုရောရဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုနမူနာတွေပေးပြီးတော့မိမိတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုလမ်းညွှန်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်လဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဒီ ဂိုင်းမွတ်စလင်တွေကကုရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောကြားခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီပြောကြားချက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ inshallah တလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးပိုင်းသားလေးမှာကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ဟိုးစတင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတဲကဒီကိုကျင်တရားတွေကိုလှပစွာနဲ့တိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နမူနာလေးတွေနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်စလမ်ကငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝမှာ မိခင်ကနို့တိုက်ကြွေးဖို့အတွက်ဟာဇတ်ဟာလီမာဆာဒီယာရာဒီယလာဟူအန်ဟာတခင်မကြီးရဲ့လက်ထဲမှာအပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဟာဇတ်ဟာလီမာတခင်မကြီးကပြောပြတယ်ဒီကိုတော်ဟာတဲ့တတော်ပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်တဲ့ကလေးငယ်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလောက်ဒီပြည့်လဲဆိုရင်တဲ့ကျမနို့ကိုစိုးတဲ့အခါမှာဘရော့မှာနှစ်ဖက်မစိုးဘူးတစ်ဖက်တည်းပဲစိုးတယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ရဲ့နို့စိုးဘက်မောင်နှမတွေအတွက်သူဟာထားတယ်အဲ့လို ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကကိုတော်ဟာကောင်းတဲ့ကိုကျင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ထပ်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့အုပ်တွေပြည့်အင်္ဂရီတွေတည်ပေးနေရင်းနဲ့ကိုတော်ရဲ့အဆက်တော်ပေါ်လူမတက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမေ့လဲသွားတယ်အလွင်တန်းအဆက်အင်္ဂရီရှိတဲ့ကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တတိယအနေနဲ့ကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုကချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကိုလာဖို့မေ့သွားတယ်၃ရက်နေမှရတယ်အဲ့တော့တတိယတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခိုလူကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကကိုတော့ကိုစောင့်နေရတာတွေ့တယ်ဟာကျွန်တော်တော်တော်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကသူ့ကိုဘာမှအပြစ်မပြောဘူးကျွန်တော်၃ရက်ခရဲကဒီမှာစောင့်နေတာတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့လူပြိုအရွယ်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေဖတ်ဖူးပါလိမ့်မယ် helpful fuzul ဆိုပြီးတော့ မက္ကာမှာဗြိဉ္ဉ်တစ်ခုလောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့မတရားပြုတဲ့သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့တားမြစ်ပိတ်ပင်ရမယ်မက္ကာမှာမတရားပြုမှုတွေအလုံးမခံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကပါခဲ့တယ်နဗီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဒီစာချုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုစာချုပ်မျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ねငါဟာ လှုပ်ပေးဖို့လိုက်ပေးဖို့အစင်သင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မက္ကာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမင်းတစ္ဆာရှင်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကသိကြတယ်ကိုကျင့်တရားရှင်ဖြစ်တယ်တမာတိရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့လက်ခံထားတယ်ဟာဂျရီအစွတ်ကိုနော်အားလုံးကဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲမသိဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဟာဂျရီအစွတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကမြတ်မြတ်တာတာနဲ့ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမလဲကာဘာထဲမှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ရမလဲဆိုတာတွေပြသွားတယ်နောက် လူတွေကိုကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကများစွာကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကူညီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလမ်ရဲ့ရန်သူတွေလည်းသဘောပေါက်တယ်မက္ကာမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုရောရဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဝန်ခံခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဖွားကိုတူအမြဲတမ်းကိုရောကိုမကောင်းပြောနေတယ်တရက်သူကဈေးချင်းအောင်ဆွဲပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကမနိုင်တနိုင်သူဟာဆိုရင်ဆွဲလာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပို့ပေးတယ်လမ်းမှာလည်းဒီအဖွားကိုက တော့ तू မသိသိတော့ तू အနေနဲ့မုဟမ္မဒ်ကဘလို့ဆိုးတယ်ဘလို့လူဖြစ်တယ်မိသားစုတွေကိုဘလို့ခွဲပြစ်တယ်လင်မယားတွေကိုဘလို့ခွဲပြစ်တယ်စသဖြင့် तू အနေနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီအဖွားကကဲနေပါဦးမင်းနာမည်ရောဘာတူလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကအမင်ရှိတယ်နော်အဖွားပြောလာတဲ့တလန်းလုံးပြောနေတဲ့မုဟမ္မဒ်ဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီအဖွားကြီးက ဩတဲ့လူတွေပြောနေတဲ့မုဟမ္မဒ်နဲ့မင်းရဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ကလားလားမှမအဆက်ဘူးဒါကြောင့်မင်းဟာတကယ်ပဲနဗီဖြစ်တိုက်တယ်နဗီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအီမန်ယူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အမိုက်ပစ်ချတဲ့အဖွားကိုကိုရောပေါ်မှာအများအားအမိုက်တွေပစ်ပစ်ချတယ်ကိုရောသွားပြီဆိုရင် မကကာဘာကျောင်းတော်တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာတရက်သူမပစ်ချဘူးနှစ်ရက်မပစ်ချဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုရောမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကသူ့ကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်အဖွားနေများမကောင်းလို့လားအဲ့တော့ ဟာငါနေတိုင်းမကောင်းလုံနေတဲ့ဒီပုံကိုကဘလို့လုတ်ပြီးတော့ငါအိမ်ကိုရောက်လာတာလေဟုတ်တယ်တဲ့အဖွားကျွန်တော်ကိုအပေါ်မှာအမိုက်တွေပြစ်မချတဲ့ရက်တွေများလာတော့အဖွားများနေမကောင်းလို့လားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့လူမမမေးတာပါတဲ့အဲ့လိုကိုကျင်တရားရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တာအစ်ကိုတွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟိကာဒီဆွာဘာမှာဖတ်ဖူးကြပါတယ်အဲ့တော့တာအစ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်တာအစ်သူတာအစ်သားတွေကကိုတော့ကိုဘလို့ ဆက်ဆံခဲ့တယ်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိဖြစ်တယ်နဖူးကတွေးတွေခြေခါခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရတဲ့အကောင်းနဲ့ဘယ်သူမှမတုံ့ပြန်ဘူးအရဗ်ရဲ့ထွန်းနှန်းစင်လာဖြစ်တဲ့အခန့်ချင်းကိုပါဥပိ္ပခပြုလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုရမကြီးဆလလောအလိဝဆလမ်ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဘက်ကနေဖရစ်စတာတွေဆလွတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတောင်နှလုံးကြားထဲမှာထည့်ပြီးတော့ညှက်ပစ်လိုက်ရမလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကအဖြေပေးတယ်သူတို့တွေမကောင်းပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေထဲမှာကောင်းတဲ့သူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဘာမှအရေးမယူပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရမကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်က မိသားစုနဲ့အတူတူရှိနေပြီဆိုရင်လဲတဲ့အားလုံးကိုကိုရောဟာကူညီလေးရှိပါတယ်အားလုံးကိုကူညီတယ်နောက်အိမ်မှာရောက်ရင်လဲရေတဲပေးတာမိမိရဲ့အင်ကြီးမှာပေနေရင်လဲကိုယ်တိုင်လျှော်လိုက်တာ အင်ကြီးပေါက်ပြဲနေရင်လည်းကိုယ်တိုင်ဖာထေးတာတွေကိုကိုတော်ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆာဘာတောက်ကာကြီးတွေနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါတွေမှာလဲတဲ့ခုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကအမြဲတမ်းတာဝန်ခွဲတဲ့ဘသူကဘာလုပ်ရမလဲဘသူကဘာလုပ်ရမလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအခက်ခဲဆုံးအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကတာဝန်ယူလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဟာတင် जा ပေးတဲ့နေရာမှာလဲအကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ကိုတော့ရဲ့တင် जा ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင် जा နီးတင် जा ဟန်တွေကိုတကယ်ပညာရှင်ကြီးနော်ရှိုက်အဗ်ဒุลဖတ်တာအဘူဂဒါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအရဆူลุลမူအလင်ဝါအစာလီဘူဖစ်တာလီမ်ဆိုပြီးတော့ကြံတကြံပြုစုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုတော့ရဲ့ဆရာပီတာဘုံတင် जा နီးတင် जा ဟန်နေဘလို့ခွင့်ပြုခွင့်လွှတ်မှုတွေဆိုတာတွေကိုတခင်ကြီးအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့မက္ကာမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်နေထိုင်စဉ်73နှစ်တာကာလမှာ တွေ့ရတဲ့တချို့သောနမူနာလေးတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မဒီနာရှင်မြို့တော်ကိုခရမကြီးဆလလာလစလမ်ရောက်သွားတယ်ဟစ်ဂျရတ်ပြုပြီးတော့ရောက်သွားတယ်မဒီနာသူမဒီနာသားတွေအားလုံးကကိုရော့ကိုတောင်းတောင်းဖျားဖျားကြိုဆိုကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့အချိန်ကိုရော့နဲ့အတူတူဟာဇတ်အဘူဘကာရာဒီယလာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးလည်းပါခဲ့တယ်ကိုရော့ကဟိဟန်နဲ့ငါဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါဟာနဗီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မနေခဲ့ဘူး ယိုကျိုးစွာနဲ့နေခဲ့တယ်မဒီနာကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ယိုယိုကျိုးကျိုးနဲ့နေခဲ့လဲဆိုတော့မဒီနာသူမဒီနာသားတွေကကိုရောနဲ့ဟာဇတ်အဘူဘကာရဲ့ဂျားမှာမှားသွားတယ်ဘသူကကိုရောလဲဘသူကဟာဇတ်အဘူဘကာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဟာဇတ်အဘူဘကာကရိတ်စားမိပြီးတော့ပဝါတစ်ခုကိုခြုံတယ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကိုရောပေါ်မှာအရေးမိုးပြီးတော့မှအော်ကိုရောကဒီပုံကိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေနားလေသွားတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ ဟာဇတ်အနက်ရာဒီယလောဟူတလာအန်ဟူတခင်အစမှာလဲကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့သလိုဆန်နှစ်တိုင်တိုင်ကိုရောနာမှာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုရောကဟာဇတ်အနက်ရဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့မကတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအကျိုးတွေကိုပြုပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အနက်စ်ကမိန့်ထားပါတယ်နောက်ဘဒရ်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာဒီကိုရိုက်တွေမုရှရစ်တွေဟာမရှုမလာသူတို့တွေရှုံးသွားတယ်အများကြီးတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတုံပန်းအနေနဲ့ လူ80ဝန်းကျင်လောက်ကိုရောထံကိုရောက်လာတဲ့အဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အဲ့တော့ခရမကြီးဆလ္လာလမ်ကဒီပုံကိုယ်တွေဟာငါတို့ရဲ့နှောင်းတော်တွေဖြစ်တယ်အကြောင်းမလှလို့တို့အခုလိုအခြေအနေကိုရောက်သွားရတာဒါကြောင့်တို့ကိုကောင်းစွာဆက်ဆံကြပါဆိုပြီးတော့ကိုရောကိုတတ်ဖို့လာတဲ့သူတွေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရောကအဲ့လိုမိန့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့အိုးစစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအိုးစစ်ပွဲမှာအပြင်းထန်စစ်မှတ်ဟာ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခူရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းမ်ရဲ့နှုတ်ကနေဘာဒူအာပေးခဲ့လဲအလ္လာဟူမဟဒီကောမ်ဘီဖအင်နဟွမ်လာယအလမူန်အိုအလ္လာကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အွမ်မတီတွေသူတို့ခမမသိရှာဘူးဒါကြောင့်ကိုအလ္လာသူတို့ကိုဟီဒါယတ်ပေးပါသူတို့မသိလို့အခုလို့ကျွန်တော်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒင်းကိုသူတို့တွေအဆိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ဖို့လာနေတဲ့သူတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာအခုလို့ဒူအာတွေ ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလာလဟ်အလိုင်းမ်ကပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောလိုပါဘူးအိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောလိုပါဘူးကိုကိုတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့ရန်သူဆိုတဲ့သူတွေကိုကိုတော်ကဟေဒါယတ်ရစေဖို့ဒုဟာတွေပြုပေးနေတယ်သူတို့မသိလို့ဒီလိုလောက်တာဆိုပြီးတော့နားလည်ပေးနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တဘုတ်စစ်ပွဲကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ခုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကထနောင်းပင်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာခဒအနာယူနေတယ် ကာဖီတွေတဲ့ကတယောက်ကကိုတော့တူးတဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာအခွင့်ကောင်းမဲလို့ဆိုပြီးတော့အလစ်တုပ်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့ဒလွတ်ကိုကင်ပြီးတော့ကိုတော့ပေါ်မှာခွန့်ထိုင်လိုက်တယ်သူအနေနဲ့မေးတယ်မယမ်နာအူကမင်းနီအခုငါရဲ့အန်ဒီရဲ့ရန်ဆွဲကနေဘသူအသင့်ကိုကာကွယ်မှာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကလက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော့ကိုတော်ဖြစ်တယ်လေအင်းနဲ့ပဲအေးစစ်စစ်ပဲပြန်အဖြေပေးတယ်အလ္လာဟ်အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်ကိုကူညီมาဖြစ်တယ် ချက်ချင်းဒီမိုရှရစ်ရဲ့လက်ကနေဒလွတ်ပြုတ်ကျသွားတယ်ကုရမကြီးဆလောဆလမ်ကဒီဓာတ်ကိုပြန်ကင်ပြီးတော့အခုမေးတယ်အခုကမင်းကိုငါရဲ့ရန်ကနေငါရဲ့အစိုးပြုမှုကနေဘသူကာကွယ်မှာလဲအဲ့တော့မိုရှရစ်ကတည်တယ်ကိုတော့ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေကိုသူဟာကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာထားတယ်အဲ့တော့အရင်ပြုခဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားတွေကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်တွားလို့ရပြီအဲ့လိုကိုကျင်တရားတွေရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြားဘူးပါတယ်ဟာဇတ်ဆူမာမတုဘနူအူဆာလ်ရာဒီအလ္လာဟူတာလာအန်အရင်တော့ကဆဟာဘီမဖြစ်သေးဘူးယမမာဆိုတဲ့နေရာရဲ့တခင်ကြီးဟာဘယင်ဖြစ်တယ်ကိုရောကိုအယံမုန်းတယ်ဘလောက်တိသူမုန်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယမမာကိုကိုရောရဲ့အဆွမ်းတော်တွေကတယောက်ယောက်ရောက်လာတဲ့တရင်ကြားတာနဲ့အဲ့ဒီသူကိုဖမ်းပြီးတော့ကွန့်ပြတ်တယ်တရက်သူဟာအုံမရာလှုပ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ယမမာကနေမကာကိုလာတယ် တော့မကာကိုလာပြီဆိုရင်လမ်းမှာမဒီနာကိုဖြတ်ရတယ်မဒီနာကိုဖြတ်နေစဉ်ကင်းဆောင်တဲ့စာဘီကြီးတွေကသူ့ဆူမာမမန်းတိသွားတယ်ချက်ချင်းသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ကုရော့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာခေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒါဆူမာမဖြစ်တယ်ဆွာဘာပေါင်းများစွာကိုတတ်ခဲ့တဲ့ရှဟီဒ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆူမာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကုရ်ဘန်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကအပြုံးနဲ့ပဲသူ့ကိုဆက်ဆံတယ်ကဲကောင်းပြီသူ့ကိုမစဂျစ်နဘူရဲ့ပလီတစ်လုံးမှာတိုင်တစ်လုံးမှာခြိထားပေးလိုက်မနှက်ညံ့နေနှုတ်တိုက် အစားအစာတွေအပြည့်အဝကျွေးပေးသူ့ကိုတကယ်တမ်းဆိုကိုရောရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာပြီးချက်ချင်းသူ့ကိုအဆုံးစီရင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအကျဉ်းသားတဦးကိုနှုတ်တိုက်ခဲ့တဲ့အစားအစာတွေကောင်းကောင်းကျွေးခဲ့တယ်စနစ်တကျသူ့ကိုထားခဲ့တယ်ပထမနေ့မှာတော့ကိုတော်ကမေးတယ်ခိုင်ဖာဘိကယာဆူမာမှာအုဆူမာမှာအခြေအနေဘယ်လိုလဲအရဗ်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဘသူရှိမှမှမခကျင်တော့ပထမနေ့မှာတော့ ဟဇတ်ဆူမာမာကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်အင်တကဒူလ်တကဒူလ်ဇာဒမင်ဝအင်တွန်အင်တွန်အင်အလာရှာကီဒင်ဝအင်တူရီဒလ်မာလ်ဖဆလ်တူဒတတ်ချင်တတ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲဂျေဇူးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဂျေဇူးတည်တတ်သူကိုဂျေဇူးပြည့်ရာရောက်လိမ့်မယ်ပတ်စံလိုတယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးခရမကြီးဆလ္လာလမ်ကပြုံးပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဒုတိယနေ့ရောက်လာတယ်ဒီမေကွန်းပြန်မေးတယ်ဟာဇတ်ဆူမာမာကတတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒုတိယနေရာမှာပြန်ပြောပြီးတော့ လွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲဂျေစုတိတတ်သူကိုလွတ်ပေးရရောက်မယ်တတ်မယ်ဆိုရင်လဲတတ်လို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးရော်ကြီးယူပြီးတော့လွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲဘလောက်လဲကျွန်တော်ပေးပါမယ်တတိယနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝပြောင်းသွားတယ်။မကြောင့်လဲ၃ရက်တာကာလကိုရောရဲ့အခလာတွေကိုကျင့်တရားတွေကိုတွေ့ခွင့်ရသွားတဲ့အခါမှာနူးညံ့တိမ်မွေးနဲ့လေတံနဲ့ပဲခွင့်လွတ်ပေးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအပြစ်ရှိလို့တတ်မယ်ဆိုရင်လဲတတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအတူလီကူဆူမာမှာသူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တော့တဲ့ဘာမှငါမယူဘူးသူ့တန်ကနေတွေးကြွေးလည်းမယူဘူးငွေရေးကြေးရေးလည်းမယူဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီရဲ့ရလတ်အနေနဲ့ဟာဇတ်ဆူမာမာရာဒီယလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ဖြစ်သွားတဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေတွင်းကနေရေချိုးတဲ့ ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရောထံကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှာဒူအလ္လာအီလာဟာအီလာလာဝါရှာဒူအန်နာမုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စလာမ်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့သူကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့အုတ်ကိုရောတဲ့ကိုရောကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိုရိုက်တွေမက္ကာမှာနေနေတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေသူတို့ရဲ့ထံကိုကျွန်တော်တန်ကနေပြီးတော့ဂျုံနေစားစရာတွေတွားတာဖြစ်တယ်အသူတို့ကိုကျွန်တော်မပို့တော့ပဲရက်ပြစ်လိုက်မယ်သူတို့တွေဒုက္ခရောက်သွားမယ်တကယ်ရက်ပြစ်တယ် အားလုံးကဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကပဲမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှအရင်အတိုင်းပဲ supply လုပ်ပေးပါသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွေးပါငတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်ကပဲပြန်ပြီးတော့ဒီတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအူမိုက်ရဘနူဝါဟပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့အမိုင်ရဘနုဝဟဘ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိပါတယ်ဘာလာလဲဆိုတော့သူကကိုရော့ကိုတတ်ဖို့အတွက် လာခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်တယ်ကာဖီဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းရဲ့ထံကိုသူရောက်လာတယ်သူ့ထဲမှာဓာလည်းပါတယ်ဟာဇတ်အူမာကရှောက်ထားတဲ့အုပ်ကိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးစီရင်လိုက်ရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာခုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းကမလုံနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းလွတ်ပေးလိုက်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအစ္စလာမ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ် နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဟာဇတ်ဇူလ်ခွိုင်ဆီရာအလ်ယမာနီဆိုတဲ့ဆဟာဘာကြီးမစဂျစ်နဘူီကိုရောက်လာတဲ့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာမတိဘဲနဲ့ပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာသူကျင်ငယ်စွန့်မိသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာဘာတွေအားလုံးကဟန်တားဖို့ကြိုးစားတယ်ခုရမကြီးဆလ္လာလမ်ကမလောက်ပါနဲ့သူ့ကိုဒီတိုင်းပဲထားပေးပါဆိုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခုတော့ကအမိန့်ရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့တန်ရှင်းမှုတွေယူလိုက်ကြပါဆိုပြီးတော့မှ အမိန့်ရှိထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာနောက်ထပ်ကိုတော့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေအများကြီးတဲ့မှာတစ်ခုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနှီးကုန်းချုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မက္ကာအောင်နိုင်တဲ့အချိန်အဲ့တော့မက္ကာမအောင်နိုင်ခင်မှာကာဖီရီကကိုတော့ကို အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေပေးခဲ့တယ်ကိုတော့ကတွားပြီးတော့ဥမရာလှုပ်ဖို့လာတယ်လမ်းကနေပိတ်ပင်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းတယ်နောက်နှစ်မှလာခိုင်းတယ်စသဖြင့် အမျိုးမျိုးတစ်ဖက်စောင်းနှင်းစာချုပ်တွေဟိုတိုင်ဘီယာမှာချုပ်ဆိုခဲ့တယ်ကိုတော့တော်တော်ပဲသူတို့ဟာဆိုရင်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခတွေပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူတို့ကစာချုပ်ကိုဗရိညင်ကိုဥစွာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျက်သိမ်းမှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုရမကြီးဆလ္လာဆလမ်ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်အထိငါတို့တွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ကိုတခုခုတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောဟာထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအချုပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ မက္ကာကြီးကိုအောင်နိုင်သွားတယ်ဖတ်တိမက္ကာရဲ့ကာလပေါ့အဲ့တော့ဖတ်တိမက္ကာမက္ကာကိုအောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခုနမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ရဲ့လက်ထဲမှာအရာအလုံးရောက်လာပြီကိုရောကိုအရင်တုန်းကဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေမက္ကာကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအလုံးခုရောရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုရောက်လာပြီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကကာဝါကျောင်းတော်ရဲ့တန်ခွင်း အခုတော့ရွှေခွင်းတွေဖြစ်သွားပြီငွေခွင်းတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတန်ခွင်းကိုကင်ပြီးတော့တဲ့ခရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအမိန့်ရှိတယ်လာတစရီဘာအလိုင်ကွမ်လ်ယောမ်ဒီနေ့ဘသူကိုမှငါဟာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးပြစ်တင်ဖို့လည်းမရှိဘူးအားလုံးကိုငါခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ကကိုရော့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မိသားစုထဲမှာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အဘူဆူဖီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရမကြီးဆလ္လာလ္လမ်ကအစ်ကရမ်လုပ်တယ် respect ပေးတယ် ဘလို့ဂုံပေးလဲဆိုတော့မန်ဒခလာဒါရာအဘီဆူဖီယာနဖဟူဝအာမီနွန်အဘူဆူဖီယာန်ရဲ့အိမ်ထဲကိုဘသူဝင်သွားမလဲအဲ့ဒီသူကငိမ့်ချမ်းသွားမယ်ဘာမှငါတို့တွေလုပ်ဖို့မရှိဘူးထပ်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဥစမန်ဘနုတလဟာကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တော့ကိုကင်တဲ့ဆာဘီကြီးဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကတော့ဆာဘီမဖြစ်သေးဘူးဒီချိန်ထိအဲ့တော့ခရမကြီးဆလ္လာလမ်ကသူ့ကိုပြောတယ်တော့ယူလာခဲ့လူတွေကထင်တယ် ကိုတော့ဟီဂျရတ်လှုပ်တုံးကကာဘာထဲမှာနမဇဝင်ဖတ်ခြင်းလို့တော်ပေးပါလို့တောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကသူကိုတော့ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုဒီတော့သူ့လက်ထဲကိုပြန်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဟာရဟမတုလ်လ်အာလမင်ဖြစ်တဲ့တခွင်ကဘာကရုဏာပွားသူဖြစ်တဲ့ကဘာမြေမှာဗဟိမြေပေါ်မှာလူတော်လူပေါ်တွေလူကြော်တွေထွန်းကားပေါ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တခွင်ကဘာကရုဏာပွားတဲ့နဗီကြီးဟာကျွန်တော်တို့နဗီကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟာဇတ် ဥစမန်အဇတ်ဥစမန်ဘင်တောလဟာကိုခေါ်ပြီးတော့တော့ယူခဲ့တော့ယူလာတယ်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဒီတော့ကိုမင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်မင်းရဲ့သားစဉ်မြေဆက်တွေပဲဒါကိုထိမ့်သိမ့်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မှချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ညောင်များစွာသောပုံကိုယ်တွေကရေးကြတယ်ကုရမကြီးဆလလာလဟ်အလမ်ကကြံတဲ့မိုးကြီးစားတွေအများကြီးပြခဲ့တယ်လဟုနှစ်ချမ်းခွဲခိုင်းတယ်လဟုနှစ်ချမ်းခွဲပြတယ်ကလအုပ်ရဲ့နို့အုံကနေနို့တွေကိုထွက်စေခဲ့တယ်လက်ထဲကနေစမ်းချောင်းတွေဖြစ်စေခဲ့တယ် မြုံများစွာသောမိုးကြီးစာတွေပြခဲ့တယ်အားလုံးကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကပြောကြတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကမှော်အတက်နဲ့လှုပ်လိုက်တာပါဂျာဒူအတက်နဲ့လှုပ်လိုက်တာပါလို့ပဲပြောပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်တဟင်မကာရဲ့နေ့မှာအခလာကရဲ့မိုဂျီစာကိုပြခဲ့တယ်ကိုချင်းတရားတွေပြခဲ့တယ်ဇာရိတကောင်းတွေကိုလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲအခုနအဘူဆူဖီယန်နဲ့ဇနီးတွေပါအပါဝင် အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလာတယ်သူ့ရဲ့သားတွေထဲမှာကြံတဲ့ဟာဇတ်အကရီမာတို့အစ္စလာမ်လက်ခံလာတယ်နောက်တက်မြောင်များစွာသောကျွန်တော်တို့တွေကြားဘူးတယ်ဆာဟာဘီပေါင်းတသိန်းနှစ်တောင်း၄တောင်ကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ဆာဟာဘီတွေရဲ့အများစုသည်ဒီဖတ်ဟီမကာဆူလီဟူဒိုင်ဘီယာရဲ့ကာလထဲမှာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့တာဆိုပြီးတော့တမိုင်းပညာရှင်တွေရေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့လူချင်းမင်းများခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့စီရတ်ကို ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးကဘလို့အရေးချင်းရှင်လဲဘလို့ဇာတိတရှင်လဲဘလို့ကိုကျင်တရားရှင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်စီရတ်ကိုကိုရောရဲ့အထုပ်ပတ်တိတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ရှာဖွေဖတ်ရှုကြရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိကာလကတောင်းဆိုနေတဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့စီရတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်မှတ်မယ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာအသုံးချပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းဝယ်ပေါက်ကားမှုတွေမှာခုတော့ရဲ့စီရတ်အခလာကိုကျင့်တရားလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးတွေမှာခုတော့ရဲ့အခလာကရဲ့မိမောင်းထိုးပြမှုတွေကျွန်တော်တို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာမတူတဲ့သူတွေအယူမတူတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘလို့အကျဉ်းသားတွေပေးရမလဲဘလို့အလှတရားတွေသူတို့ကိုခံစားစေရမလဲကိုကျင့်တရားကောင်းတွေဘလို့ရှိလဲဆိုတာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်တယ်ဒါဒီနေ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တယ်တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ရဲ့အခလာတွေကိုချင်းတရားတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေတွေ့ရလဲလူတွေက ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တမျိုးမြင်လာတယ်တကယ်တမ်းတော့မွတ်စလင်ဆိုတာနဗီရဲ့အွမ်မတီဆိုတာအကောင်းတွေကိုပြသတဲ့သူဖြစ်တယ်ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တစ္ဆာတမာတိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတွေကိုပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးဖြစ်နေတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်တစ္ဆာတမာတိတွေပျောက်သွားတယ်အယောင်းဝယ်တွေမမှန်တော့ဘူးအပေးအယူတွေမှားယွင်းကုန်ပြီမိသားစုတွေကိုမငိမ့်ချအောင်လုပ်နေပြီဇနီးတွေကိုကိုဟာဆိုရင်အစ္စလာမ်လောက်ရမှာဂုံပေးရမှာဂုံမပေးတော့တဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်နေပြီဒီတိုင်းပဲဘာသာမတူလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာတွေဖြစ်လာပြီအယောင်းဝယ်တွေမှာကလီကမာတွေလှုပ်လာပြီအလေးတွေမမှန်တော့ဘူး စကားပြောတဲ့ပုံစံတွေမှားလာပြီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖောက်ပြက်တာတွေများနေပြီနူးညံတိမ်မွေ့တဲ့တန်ချိုအေးတွေနဲ့ပြောရမယ့်စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးသွားပြီဒီတိုင်းပဲအပြုံးအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလှဆင်ရမယ်လို့ကိုတော်ကမိန့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြုံးတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ကြပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သဘောထားတွေထင်မြင်ယူဆချက်တွေဟာမှားယွင်းလာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါမယ်အရင်တုန်းကစာပါကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာကိုရောနဲ့အနည်းဆုံးခစ်ကရွှေခစ်ကပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းတွေမဟုတ်ဘူးမကြခင်20ရာစုနှစ်ကဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမဇိုင်ရူအလူမ်ကျောင်းကြီးရဲ့အနားမှာမြေကွက်တစ်ကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလွဲဖြစ်ကြတယ်မွတ်စလမန်နေနဲ့တစ်ဖက်ကဟိန္ဒူတွေ တယောက်နဲ့တယောက်အကွဲအလွဲဖြစ်တယ်မွတ်စလမန်တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မြေခွက်ဟိန္ဒူတွေကပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြေခွက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအိန္ဒိယကိုအုပ်ချုပ်နေတာအင်္ဂလိပ်ကအုပ်ချုပ်နေတော့အဲ့ဒီတရားသူကြီးကပြောကဲကောင်းပြီဟိန္ဒူတွေကိုမွတ်စလမန်တွေကတယောက်ယောက်ရဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုချက်ကိုမင်းတို့လက်ခံနိုင်မဲ့သူရှိလားအဲ့လိုပုံကိုမင်းတို့တာမှာရှိလားအဲ့တော့ဟိုပုံကိုတွေကပြောကြတယ်တဲ့ရှိတယ်တဲ့ဟာဇတ်မူဖတီမူဆဖာဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးက ဒီမြေခွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တေခံပြီးတော့သူဘာဆုံးဖြတ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့အစင်နဲ့မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကောင်းပြီအင်္ဂလိပ်တရားသူကြီးကမင်းတို့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ပြန်လာခဲ့ဟာဇတ်မူဖတီမူဇဖာကိုလည်းခေါ်ပြီးလာခဲ့အလုံးကခေါ်ပြီးတော့လာတယ်မွတ်စလမန်တွေကတော့ပြောနေတယ်ဟာဇတ်မူဖတီမူဇဖာဆိုတာမွတ်စလင်ဖြစ်တယ်ငါတို့ဘက်ကပဲထွက်ဆိုပေးမယ်ပျော်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးကနောက်ဆုံးပိတ်မေးတယ်ဒီမြေခွက်ကဘသူရဲ့မြေခွက်လဲ အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာသခင်ကြီးကအမှန်အတိုင်းပဲပြောခဲ့တယ်ဒါဟာဆိုရင်ဟိန္ဒူတွေပိုင်တဲ့မြေကွက်ဖြစ်ပါတယ်မွတ်စလမန်တွေကယူထားတာကဒါမတရားယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကားကိုဆရာကြီးပြောလိုက်တာ ਨੇ တဲ့ယုံထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေက မကောင်းပြောကြတယ်ဆရာကြီးကိုစမ်းရေးတိုင်းထွာတာတွေလောက်ကြတယ်ဒီလောက်တုံးတဲ့လူဒီမြေကွက်ကြီးကိုဒီလိုပြောရလားဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝေဖန်လာတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်တရားသူကြီးကတမိုင်းဝင်စကားလေးသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်စကားရဲ့ဥရဒူလိုဟာဇတ်ဘွန်လာတော်ရစ်ဂျမီလ်ကမိမိရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာအရသာခံခံပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုပြောလေရှိတယ်အာဂျီအစ္စလာမ်ဂျီတ်ဂယာမွတ်စလမန်ဟာရ်ဂေအာဂျီအစ္စလာမ်ဂျီတ်ဂယာမွတ်စလမန်ဟာရ်ဂေဒီနေ့အစ္စလာမ်ကတော့အောင်နိုင်သွားတာတဲ့မွတ်စလင်တွေရှုံးသွားတာမွတ်စလင်အမိခံတွေရှုံးသွားတာအော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ကတခြားသူရဲ့ ညီကိုယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပလီစောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့နီယတ်ပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့နောက်တစ်ဖက်ကပူတွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့အချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလက်မခံပါဘူးဒါကြောင့်လူချင်းမင်းများခင်ဗျာဒါကတော့ပထမအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်သူပြောသွားတဲ့ဇကာအယံကိုလှတယ်အာဂျီအစ္စလာမ်ဂျီတ်ဂေယာမွတ်စလမန်ဟာရဂေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကတော့ကြံနေသေးတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကြံနေသေးတယ်နဗီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလိုင်ဝဆလမ်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်အမိခံຫນွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အစ္စလာမ်ကလမ်းညွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာပြန်လည်ဆင်ရင်ခြေသားဖို့အယံကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဟာဆတ်မောလာဆဂျတ်နိုမာနီရဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတခင်ကြီးကကဘာပတ်တဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကိုပတ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာအစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာအခုနပြောသလိုတဲ့အစ္စလာမ်တော့ရှိတယ်မွတ်စလမန်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေမှာအစ္စလာမ်တော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့မွတ်စလင်တွေမတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့အနောက်တိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်အင်္ဂလန်ကိုရောက်တယ်အမေရိကန်ကိုရောက်တယ်နောက်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကြတော့အစ္စလာမ်ကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မွတ်စလင်တို့ယက်တီတဲ့ကိုကျင်တရားရှင်တွေကို ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အစ္စလာမ်ကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရဘူးဘာသာမတူသူတွေနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအစ္စလာမ်တော့မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေမွတ်စလင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်နာနေတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တဲ့အော်တနေ့ကကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြခဲ့သလိုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအများစုနေတာဖြစ်တယ်တက္ကစီသမားတယောက်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာဇတ်မွန်လာဆဂျတ်နိုမာနီကပြောပြတယ်မွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးတက္ကစီမောင်းနေတဲ့သူရိုးရိုးတာမန်လူပဲ အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကစီစငားတဲ့အချိန်မှာသူကမီတာဖွင့်လမ်းတနေရာကိုရောက်သွားတယ်သူကမီတာကိုပိတ်ပြစ်လိုက်တယ်ခဏနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမီတာပြန်ဖွင့်အဲ့တော့နောက်ကတက္ကစီငားတဲ့သူကပြောတယ်ခမရဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲအဲ့တော့သူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ခမရငားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကွေ့တစ်ခုမှားသွားတယ်ကွေ့ရမယ့်နေရာမှာမကွေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းဆက်ပြီးတော့မောင်းလာမိတယ်အဲ့တော့ဒီအမားကခမရကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တာ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်အမားအတွက်ခမရရှိကနေကျွန်တော်ပတ်စံမယူလို့ဘူးရှေ့မှာယူတန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့꿰ပြီးတော့လာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းမကြောင်းပေါ်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကမီတာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တာဒါကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကျွန်တော်တို့တို့တွေယူဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲမိုးကြီးလေကြီးမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဆိုက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စိုင်းနေမှာရေးထားတယ် ဒီလိုကပ်ဘေးကြီးမရောက်ခင်တုန်းကဘယ်မုံကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်လဲဘယ်ပစ္စည်းကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းခဲ့တယ်လဲဒီနေ့လဲဈေးတစ်ကြက်တစ်ပြားမှမတင်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဈေးနဲ့ပဲဝယ်ယူလို့ရပါပြီရောင်းချပေးနေပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီเจ้าရာလေးတွေကျွန်တော်တို့နဗီကြီးရဲ့ကိုချင်းတရားတွေဇာရိတမွန်တွေဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေကလက်တွေ့ဖြစ်သွားတာတွေပါ ဘဝမှာဒါတွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာမယ်စမ်းစစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြည့်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့တွေကိုကုရမကြီးဆလလာလဟ်အလိုင်မ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုကျင့်တရားတွေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလဲလိုက်နာဆောင်ကျင်းနိုင်စွမ်းစင်ရင်ခြေတနိုင်စွမ်းချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ကိုအစ္စလာမ်ချီးမြှင့်ထားသလို မွတ်စလင်ဖြစ်ချင်းရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေလည်းအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ။ကဘာကြီးကိုစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသူများအဖြစ်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ။ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီန်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူဟူ